abriendo nuestras escrituras en la carta de San Pablo a los filipenses, a través de estos versículos vemos un modelo, por decirlo así, de un creyente. Nosotros no vamos a tomar modelo a ningún creyente por santo, por fiel que sea la iglesia, no, ese no es nuestro ejemplo. Porque en veces muchos caen de la gracia de Dios por haber puesto su mirada en un hombre. Y cuando ese hombre fracasó, fracasó también él. Por eso, nuestro modelo no es ningún creyente. Nuestro ejemplo es Cristo nuestro Señor. El mismo Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón y, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hemos aprendido de Él, entonces podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza viene del que hizo los cielos y la tierra. el Señor este glorioso. Oye hermano, cuando nos falta fuerza, Dios no nos, no nos está mandando un ángel, sino que Dios ya nos mandó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son templo y morada del Espíritu de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Ese es el mayor ejemplo de amor para con nosotros. La persona que ha sido convertida, esa persona está entregada para la gloria de Dios. Él sabe el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. Él necesita, hermanos, que cada uno de nosotros seamos humildes, seamos responsables y seamos amorosos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, que los améis los unos a los otros. No debemos de seguir el ejemplo de los impíos. Esa gente, hermanos, piensa que, la, la cosa del Evangelio es comida y bebida o que es una religión más. Y esto no es una religión más, esto es un andar con el Señor, esto es un estar con el Señor. Puesto los ojos en el actor y consumador de la fe. Seamos cristianos ejemplos, pero basados en la palabra. Si seguimos ese ejemplo, pues no fracasaremos. Porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ese modelo es el que tenemos que seguir, ese ejemplo de Cristo Jesús.